salut! Astăzi sunt la autogară și vreau să vorbesc despre Agara. <laughs> Pentru mine, Agara, cred că înseamnă a-ți fi găsit deja destinația și a aștepta ora de plecare spre o chiar nouă rută în viața ta, nu spre aceeași rută. Asta înseamnă Agara. A aștepta spre un сильно Петерфельд а сама огород.